skurdas, hiperinfliacija, viena po kitos žlungačios gamyklos. Patriotizmas širdyje, bet vėjas kišenėse. Tokią nepriklausomybės pradžią pamename daugelis. Žlugus senajai sistemai ir perėjus į laisvąją rinką, teko peršokti ne vieną ekonominę duobę. Ir štai šiandien ekonomistų teigimu išgyvename tikrą aukso amžių. Pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis buvo ir didelių permainų ir stagnacijos laikas. Ekonomika nuolat smuko, dugna pasiekė 94-aisiais. Krizę aštrino brangstantis energetiniai ištekliai, apribota prieiga prie ankstesnių rinkų, buvusių sovietinių respublikų. Buvusi ekonominį lygį jauna valstybė pasiekė tik apie 2003-2004 metus. Mums prireikė daugiau nei 10 metų, tam, kad išsikapstyti iš tos dobės. Ir tas e, laikotarpis sutapo su įstojimu Europos Sąjungą į NATO ir labai sparčiu ekonomikos augimu. 2008-aisiais visą pasaulį parklubdė krizė. Liktol sėkmingai augusi, Lietuva atsidūrė tarp labiausiai nukentėjusių Europos Sąjungoje ir jau tik po šito kritimo mes subrendome kaip valstybė, pradėjome vytis vakarus. Pastarosius penkerius metus tas vyjimasis dar labiau paspartėja ir mūsų ekonomikos pasiekimą panikavo turbūt koronaviruso krize, e, kuomet mes esame tarp šalių, kuri mažiausiai, viena mažiausiai nukentėjo nuo tos krizės ir atotrukis nuo vakarų Europos, jisai niekada nebuvo toks mažas, tai jeigu klausia žmonės, ar mes dabar gerai gyvename, tai reikia atsakyti, o kada mes gyvename geriau. Gyvenam savo antrame ekonomikos aukso amžiuje. Pirmas buvo 16 amžiaus pabaigoje, kai buvo didžioji dalis Vilnius senamiešio pastatyta, universitetas įkurtas ir dabar yra tas antrasis būtent mūsų pakilimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos atotrukis nuo kitų buvusių sovietinių respublikų milžiniškas. Narystė Europos Sąjungoje, Eurozonoje pakilėjo visas tris Baltijos šalis į gerokai aukštesnę lygą mūsų ekonominiai pasiekimai tikrai išsiskiria iš kitų buvusių Sovietų Sąjungos valstybių. Grubiai apie tris kartus yra skurdesnės kitos šalis vidutiniškai negu kad Baltijos šalis. Ir tarkim atlyginimų e, skirtumai yra netgi labai akivaizdus lyginant Baltijos šalis, kuriuose atlyginimas vidutinis jau siekia 1000 eurų į rankas, vidutiniškai, Lietuvoje biškai mažesnis, Estijoje didesnis, Tai tarkime, Baltarusijoje, Ukrainoje siekia 300 tik tais eurų, netgi čia tiek mažiau, Rusija 450 į rankas, aš kalbu, Uzbekija netgi yra 120 tik tais eurų vidutinis atlyginimas į rankas, mums ne, ne, nebesuvokiamas, tai panašioj ekonominiai būklė vis dar gyvena dalis buvusių Sovietų Sąjungos valstybių ir į mus žiūri kaip tikrai, na, sėkmės istorija.